As per the final election result of the Colombo district, Gotabe Rajapaksa secured the top spot with a majority 167,000 of the votes today. He obtained 720. Request करना पासे कॉल देना ये बर्थडे कैसे देना ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ರೈಸ್ ಹಾಕಿ මේක තමයි මම යාට දෙන්න අයි දඟමල්ලියෙන් බිතර කෑමයක් දෙන්නක උම්ලට් එකක් මෙන්න ඔයක් කෑමක මේක නෙම ඉල්ල එම්ලට් කෑමයක්නේ වාට දෙන්න පුළුවන් මේක තමයි මට මේක තමයි මට ඔයාට දෙන්න පුළුවන් එහෙම කොහොම දොම්ලට් එකක් නිල්ලුවේ ඔම්ලට් එකක් දෙන්නකෝ ඔයාට මීට වඩා දෙයක් මට දෙන්න බෑ ආයිලා මල්ලිට මොනාදෝන මට ඔම්ලට් බත්තයක් දෙන්නකො ඔම්ලට ඇක්නේ ඔම්ලට් කෑම එක මෙන්න කෑම අරයට ඉල්ලපුකම දුන්නම දුන්න ගිල්ලහම අපි මං ඉල්ලුවේ ඔම්ලට් කෑමෙක්නේ හැබැයි දුන්නේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මෙච්චරයි මට මීට වඩා දෙයක් මට ඔයාලට දෙන්න විදියක් නෑ ඇයි දැන් අර ඉල්ලිප ගැට දීලා අපිට මේ වෙන එකක් දෙන්න අපිල්ලිප එක නැතු ඔව ඔයාල දෙන්න චන්ද දීලා නෑ ඒක නිසා ඔයාලට තෝර ගැනීමේ අයිතියක් නෑ සන්දය ඔබගේ අයිතියක් පමණක් නොව ඒ ඔබගේ වගකීමකි